大家好，这里是 GL Tech，一个探索区块链技术的频道。欢迎大家订阅我们的频道。如果喜欢，不要忘记点赞、关注、转发、收藏。 大家好，欢迎来到区块链常识快速问答的第九期。第一，以太坊的 gas、gas 价格和 gas 费的定义。如果你使用过以太坊或者是以太坊生态内相关的 A P P 的服务，那对于 gas 肯定是不陌生的。以太坊的 gas 也可以称作是燃料，是以太坊上衡量工作量的计量单位，类似于我们每小时用了多少度电，单位是千瓦每小时。那以太坊上产生的各种交易、存储的活动都是需要 gas 来推动的。那 gas 好。 好比是燃料，推动以太坊虚拟机 EVM 来工作。以太坊虚拟机 EVM 上每执行一次任务，就需要 gas 作为燃料来推动。那这些燃料的 gas 呢，是固定的，不会随着用户而改变。我们看一下表中不同的服务需要消耗的 gas 的燃料点数。 Gas 的价格是由泛洗交易的用户来报价的。如果当前有很多人抢着要交易呢，都希望自己的任务先被执行，Gas 的价格就有可能会被抬得很高。这是因为以太坊提供了一个竞价的机制，就是用户自己来报价，付多少钱的这个燃料的 Gas 费，报价高的任务就会被先执行。我们看一下以太坊上的原始数据查询网站 EtherScan。 这个页面显示了三档的 gas 的价格，大家可以看到，有的用户为了抢先执行自己的交易，可以把 gas 的价格抬到多高？这里呢是三百二十三，然后是一个均价 average 是一百三十四，最后是一个低价 minimum 六十六。所以我们在使用以太坊的服务的时候，一般会参考实时的 gas 价格，根据自己的需求来报一个 gas 价。这里使用的单位是 g 位。最后用户支付的费用叫做 gas fee，gas Pay 用来支付给矿工的那 gas fee 就等于 gas 的价格乘以这个任务所需要的燃料 gas。那 gas fee 的单位是 w 一个 ETH 就等于十的十八次方位。那我们刚刚在 ether scan 看到的是 g 位这个单位，那一个 g 位就等于十的九次方位。第二，gas 收费案例详解。小明现在要在以太坊上转一笔钱，做一个任务，在任务执行的初期需要一个初始的燃料，叫做 start gas。 在这里，我们引入一个概念，叫做剩余燃料 （remaining gas）。在任务执行的初期，剩余燃料就等于初始的燃料。初期的这个阶段，以太坊区块链已经开始计算小明的 gas 费用了。这时，gas 费就等于初始燃料乘以当前的燃料费。但是呢，在任务初始阶段，区块链上是不会将小明的 gas 费支付给矿工的，而是把这个 gas 费收上去，先保管起来。 现在我们进入到执行任务的阶段，这时开始消耗燃料 gas，我们刚刚引入的剩余燃料也随之减少。在这个阶段，小明暂时还不需要支付燃料 gas 费。最后，小明的任务执行完毕，如果还有燃料 gas 剩余，那这部分剩余的燃料 gas 就会被退回给小明。那这时呢，小明就要支付燃料费给刚刚辛苦工作矿工了。 gas 费等于初始燃料减去剩余燃料，再乘以当前燃料价格。如果还有燃料这个剩余的话，以太坊会给小明退款。关键要点：第一，以太坊上的 gas 是以太坊上衡量工作量的计量单位。gas 好比是燃料，推动以太坊虚拟机 EVM 来工作。gas 的价格通过用户竞价来确定。燃料 gas 费用等于燃料 gas 乘以 gas 的价格。那 gas 的单位是 wei。 一个 ETH 等于十的十八次方的位。用户使用以太坊上的服务，要缴纳 Gas 费给矿工，作为他们工作的酬劳。你学会了吗？如果你也对区块链技术感兴趣，或者对这一期节目有什么想法，欢迎下方留言讨论。接下来，GL Tech 还会为大家带来区块链领域不同的热门话题，期待下次见到你。